Ku sedang jatuh cinta Karena rasanya ini berbeda Oh apakah ini cinta Selalu berbeda satu tolong katakan pada dirinya Lagu ini ku tuliskan untuknya Nama selalu ku sebut dalam doa Sampai sedang jatuh cinta Karena rasanya ini berbeda Oh apakah ini memang cinta Selalu berbeda saat menatapnya Mengapa Kenapa aku begini Hilang berani Dekat denganku Ingin ku memilikimu Tapi aku tak tahu Tolong katakan pada diri tuliskan untuknya Nama selalu ku sebut dalam doa Sampai aku mampu ucapan Tolong katakan pada dirinya Lagu ini kutuliskan untuknya Nama selalu ku dalam doa Sampai aku mampu ucap maukah menikah denganku. Oke, okay,